Hello，大家好，我是韩博维，他是张涛，然后今天我要教的是，呃，如何做扫踢的提膝格挡防守。然后我要先演示的是我踢他，他去防守。来，咚，这是低扫，来再来一次，咚，再来一次，咚，很好，来一个中扫，踢一个中扫，咚，哎，很好，再来一次，咚。然后我们这次停在停在那一瞬间，咚，你可以看到的是什么？我的胫骨停在这儿，我的胫骨。 和他的， <laughs> 可以的，可以的。我的胫骨和他的迎面或者膝盖，哪个位置都可以，充分的接触。充分的接触的意思呢，就是，呃，九十度的接触啊，就应该这么九十度，嘣，砍上去。如果不然，如果他改一个不好的角度，哎，再重新重新来。不好的角度，嘣，我还是会踢到，看到了吗？而且，如果我一旦踢到，再来一个错的，踢到侧面的肌肉，这个肌肉。 后果很严重，真的。肌肉的肌肉的，如果它撕裂，它会比骨头愈合的更慢，非常的慢。然后，因为如果你是爱好者，你体验过的时候，就是不小心扫踢，如果太往下翻胯，然后膝盖，它的膝盖，你你的这个这个肌肉磕到它的膝盖上，你可能会疼好久，一跺脚就疼。如果有这种感觉的话，那就对了，因为，你，不要以后比较注意，不要伤害到自己的肌肉。那第三。 提膝防守一样，就是要四十五度。我演示一个错误的动作啊，错误的动作，就是提起防守人应该是这样，直接抬，直接抬。首先你的站姿是正面的，所以直接抬。有的人这样的，他非要绕一个弯儿，他是这样；有的人是这样，或者是这样，都是不对的。这种方法都是没有办法让力完全一个九十度夹角磕上自己的骨头，所以要要要确定的是保证他的咚上去。然后还有一个就是。 这次你踢我，来踢用你左腿踢我的，踢我这边。哎，这是一个用前腿，刚才演示后腿踢如何防，前腿踢如何防。来，不，一样，再来一遍。不，一样。还有一个方法，再来。不，这叫 cross b l o c k 来踢中场，不，交叉防守，交叉防守。它要交叉过来，然后呢，因为你的前腿可能会比后腿灵活。什么情况？怎么选择用交叉防守还是直接这样防守？当然是当你的脚。 在这一这一刹那，你的重心在前腿的情况下，重心在前腿踢，所以你提起这只腿会更简单。但如果你的重心，很多时候你重心是在后腿，比如说这样晃来晃去的，因为你要正东去控制对方的距离，所以你的重心一定是在前腿。所以你要做的是前腿提起防守，收前腿提起防守，再来一次走。所以今天教你三个技巧，我们换一个位置，换一个位置。来，第一个技巧呢？ 这边第二个技巧，脚踢那边勾 o cross block 再来一个常规的防守方法，这都是你要做的。好，我希望你能学会。然后呃，有的爱好者不要说你会了，因为这个动作我见过很多人做错，做对的人真的非常非常的少。你要做的是一定是四十五度从这边抬膝，不是来再来一个，不一定不是这样，你踢到哪里都很疼，而且不会有任何的伤痛。下一次呢，我会告诉你如何去通过训练强化你的。 提起房主的耐力肌肉，我下次演示给你。谢谢。